oi ornea he philomela panton ton orneon he dista aidei he corudalis aide petomene en aeri he ortux entae te gei cathemene ta alla lui pa tois ton dendrom cladois hos he cloris exoterice σπίσδα κρουζομέτρης χεθραουπής ακανθής λινουργός αγρία ο αιγίθαλος ελάτων ύκτερος ερυθακός χουπολοής ο χετερόχρος ψητακός κόσουφος ψάρ μετά τες κίτες καί κολοιού En arthros la lein manthanusi. Ta pleista tuton en oikiskois te reitai.